ああルちゃ終わりルちゃ終わりだああ楽しかったなねルチャリブレ楽しかったよ久しぶりにああいだああえーと次は札幌あれいや違うわ明日後楽園だ まただまた来なきゃそうだ後楽園ホールへ高太一工業おあ高とトマトうーんそっかまた明日後楽園で試合ができるんだ <laughs> どこ行った俺のオーバーマスクえボラドール観客に投げやがって どこ行ったんだよえー、今日でファンタスカマニアも終わりこの後ルーシュシングルマッチあるよねルーシュとまたしばらく会えなくなるのは寂しいよねまたルーシュでルーシュと一緒にリング上で会えるの楽しみにしてるよえー、そして明日は後楽園ホール高田一マニア 今月だけで後楽園ホールここあるよそして明日で含め3連戦正直しんどいけどさ高道の家事とあと楽しませてもらいますエンセリオマジでルーシュは俺のエルマーノであり俺のベネファクトル今年も ルーシュからいい刺激をもらいましたよまあ今日でファンタスティカマニアは終わってしまいますが俺は明日もここ後楽園ホールで試合があるわけですよ昨日の俺のコメントについて明日の対戦相手である太一がツイッターで反応してたけど、うん、ツイッターで反応するだけじゃなく 今日会場に来て行動してほしかったっすねまあ無反応の良し悪しよりマシだけどさ明日の太一戦俺カンサードなんだよ疲れきってるんだよそんな中わざわざ高太一工業に出てやるんだから俺をがっかりさせんなよカブラン g o b e r n a b l e s de Japón. Así no se gana, y menos a los mexicanos, porque venimos a demostrar de qué estamos hechos, lo que es el soberano y lo que es dron y un servidor. O sea que cuando quieran, si quieren en México, si quieren aquí, estamos para servirles. Gobernadores de Japón, hoy demostramos que son gobernados por los mexicanos, ya que no pudieron ganar bien y recurreo a un foul. Qué falta, qué falta de respeto para el público japonés y para nosotros. Aunque perdimos, esta noche fue la lucha más importante porque estoy junto a Volador y Soberano Junior. Por eso me siento muy contento y hoy no perdimos, ganamos. Gracias.